Oh. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලිය නායක සමුළුවේදී තුන්නන චාල්ස් රජුට ජනපති රනිල්ගෙන් සුබ පැතුම්. ඩොල ශත දහනවේ බෙහෙත ඩොල සත අසූ පහට ගහන්න හදන හොරකම ගැන පුබුදු කියයි. රට පුරා වෙසක් සැමරුම් අදත් දන්සල්. මහබැංකුව කඩල පැන්න අර්ජුන් මහින්ද්‍රන්ව අල්ලගන්න බැරිබුණ උන්දලා එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නැවේ චාමර ගුණසේකරව ඇල්ලුව වගේ කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් අහගන්න. අවකන පුරාණ රජමහ විහාරයේ පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවත් කළේ කවුද? හිරුබස්සන්නේ නැති අධිරාජ්‍ය ලෙස විරුතාවලිය ලත් බ්‍රිතාන්‍යයට අද අතිශය සුවිශේෂී දිනයක් වුවා. ඒ වසර 70කට පසු රාජාභිෂේක උත්සවයක් පැවැත්වීමයි. අවසන් රාජාභිෂේක උත්සවය පවත්වා ඇත්තේ 1953 ජූනි 3 වෙනිදායි. ඒ දෙවැනි එලිසබෙත් මහරජුණගේ රාජාභිෂේකයයි. ඉන් වසර 70කට පසු අද ඇගේ වැඩිමහල් පුත් තුන්වන චාල්ස් ලෙස සිංහාසනාරූඪ වූවා. බ්‍රිතාන්නේ නම්බුව ගාම්පීර බව කිරීට හෙවත් ඔටුන් සමඟ බැඳී පවතිනවා. දෙවැනි එලිසබෙත් මහරජන සිය මරණය දක්වාම කිරුල අත්හැරිය නැහැ. බ්‍රතාන ඉතිහාසයේ වැඩිම කලක් කිරුල දැරුවේ ඒ අනුව දෙවැනි එලිසබෙත් මහරජනයි. එසේම වැඩිම කාලයක් කිරුල හිමි නැත්නම් ඔටුන්න හිමි කුමරා ලෙස කල් මරණ ලද්දේ ඒ අනුව චාල්ස් කුමරුයි. එසේම බ්‍රිතාන්‍ය ඉතිහාසයේ වයස්ගතම වූ පසු ඔටුන්න හිමිවන පුද්ගලයා ලෙසත් අද කිරුල පලන් චාල්ස් රජු පත්වනවා. ඔහුගේ වයස දැන් අවුරුදු හැත්ත හතරක්. වෙස්මිනිස්ට ඇබෙහිදී රාජාභිෂේකය අද පැවැත්වුණා. Previous monarchs ඒ අනුව අද චාල්ස් රජුගේ සහකාරිය වන කැමිලාටද ඔටනු පළඳවනු ලැබවා. Back in 1911. May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. මෙම රාජාභිෂේක උත්සවය වෙස්මිනිස්ට ඇබේ දේවස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. Receive the royal scepter. ඒ කැන්ටබැරියේ අගරතුකුරුගේ ප්‍රධානත්වයනුයි. Receive the rod of equity and mercy. මෙම අවස්ථාවට දෙදහස් දෙසිය දෙනෙකු පමණ ආරාධනා ලැබ සිටියා. රටවල් දෙසිය තුනක් රාජාභිෂේකයට ඇරයුම් ලැබ සිටියා. මේ අවස්ථාවට රාජ්‍යනායකින් සිය දෙනෙකු පවන එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහද ඒ අතර වුණා. නමුත් ඇමරිකානු ජනපති ජෝ බයිටන් මීට එක් වූයේ නැහැ. බ්‍රතාන් ඉතිහාසයේ පැවති කිසිදු රාජාභිෂේකයකට ඇමරිකානු ජනපතිවරයෙකු මෙතෙක් සහභාගී වී නැහැ. ජෝ බයිඩන්ද ඒ පාරේම ගිය බවයි පිරිස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. කෙසේ වුවත් මේ රාජාභිෂේකයට රුසියාව, බෙලරුසියාව, ඉරානය, මියන්මාරය, සිරියාව, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ වෙනිසිවුලාවේ රාජ්‍යනායකින්ට ආරාධනා කර තිබුණේ නැහැ. ඇමරිකාවේ වාසය කර චාල්ස් රජුගේ පුත් හැරි කුමරු මීට එක්වුවද ඔහුගේ බිරිඳ මේගන් හා දරුවන් ඊට එක් වූයේ නැහැ. චාරිත්‍රානුකූලව වෙස්මිනිස්ට ඇබේ දේවස්ථානයේදී රාජාභිෂේක දිව්‍යයාකය ආරම්භ වුණා. and gave it to his disciples, saying, Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, after supper, he took the cup. මුලින්ම රජුගේ සිරුරේ ශුද්ධ වූ තෙල් ආලේපනය සිදු කළා. මෙම ශුද්ධ වූ තෛලය ජෙරුසලම නොයි ලැබෙන්නේ. රජු රාජාසනයෙහි අසුන් ගත්තේ දියමන්ති ඇල්ලූ කුරුසයක් ඉහළින් සවිකරන ලද ගෝලයක්ද අත ඇතිවයි. මෙය රාජ්‍ය සෙන්කෝලේ ලෙසද හැඳින්වෙනවා. රජු අසුන් ගත්තේ එඩ්වඩ් රජුගේ අසුන ලෙස හඳුන්වන රාජාසනයෙයි. ආගමික වත්පිළිවෙත්වලින් පසුව කැන්ටබෙරියේ අග්‍රතකුරු තුන්වන චාල්ස් රජුව අධිරාජ්‍යා ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. So anoint you this day that you might exercise authority with wisdom. ඒ දෙවියන් රජු රකී යන අදහස ඇතුළත් ගොඩ් සේව් ද කින් යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරමනුයි. God save the king! God save අභිනව රජු පැළඳි කිරුළ ශාන්ත එඩ්වඩ් කිරුළ ලෙසද හැඳින්වනවා. මෙය තනි රනින් කළ කිරුළක්. මෙම කිරුළ වටා රතු සහ නිල්මණි 400ක් පමණ ඔබ්බවා තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය දෙවනි චාල්ස් රජුගේ රාජාභිෂේකයට 1661 දී මෙම කිරුළ භාවිතා කර තිබෙනවා. රාජාභිෂේකයෙන් පසුව කැමිලා පාක රජුණට පළඳවනු ලැබුවේ මේරි රජුණ පැළඳි කිරුළයි. රාජාභිෂේකයෙන් පසුව දේවස්ථානය සිට රජු සහ රැජින රැගත් රන්නාලේපෙත රාජකීය රථය බකින්හැම් පැලස් පලා ගියා. Before the king leaves the abbey, he so far has gone absolutely like clockwork. and that golden coat glistening, it is gleaming. And it made, the panels are painted with Roman gods. රජකු ලැබීම පිළිබඳව සමහරුන් සතුටු වෙමින් බීදිවල සාද පවත්වද්දී තවත් පිරිසක් රාජාභිෂේකයට එරෙහිව කතා කරනවා. ඒ මහා බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථිකයේද අතවන විට විවිධ අර්බුදවලට මුහුණ දෙමින් සිටින පසුබිමකයි. ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුවට ඊයේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේදී එක් වූවා. තොනල චාල්ස් රජුට සුබ පැතුම් එක් කළ ජනාධිපතිවරයා ඔහු සමග සුහද පිළිසඳරකටද එක් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. තරුණ සහභාගිත්වය සහ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සහාය දැක්වීමේදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ වැදගත්කම මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල රාජ්‍යනායක හමුවක් තුන්වන චාල්ස් රජුගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ ලන්ඩන් නුවරදී ඊට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහද එක් වුණා. එම අවස්ථාවට එක් වූ ජනාධිපතිවරයා තුන්වන චාල්ස් රජුට සුබ පැතුම් එක් කරමින් සුහද කතා බහක නිරත වුණා. මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල නායකින් හමුවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කළේ තරුණ සහභාගීත්වය දිරිමත් කරන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය වඩා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතු බවයි. ඩිජිටල් කරණය තුළින් සබඳතා ශක්තිමත් කරන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙම හමුවට සමගාමීව පැවති පැවති ෆයසයිට් චැට් වැඩසටහන සඳහාද මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ එක්ව සිටියා. ෆයසයිට් චැට් වැඩසටහන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවලට අදාළ විවිධ කරුණු සාකච්ඡා කෙරෙන වේදිකාවක්. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ගානා ජනරජයේ ජනාධිපති නානා අකුෆෝ ඇඩ්ඩෝ අතර හමුවක්ද ඊයේ සිදු වුණා. දෙරට අතර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳවයි එහිදී රාජනායකින් සාකච්ඡා කළේ. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ රුවන්ඩා ජනාධිපති පෝල් කගමේ අතර හමුවක් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ රුවන්ඩාව අතර සහයෝගීතාවේ වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබඳව එහිදී අවධානය යොමුව තිබෙනවා. කෘෂිකර්ම හා සෞඛ්‍ය ශේෂත්‍රයට අදාළව දෙරට අතර පවතින නව ආයෝජන අවස්ථා සොයා බැලීමට මෙහිදී එකඟතාවය පළ කෙරුණා. දෙරටේම අදාළ අමාත්‍යවරුන් දෙරට අතර සංචාරය කරමින් ඒ පිළිබඳ ඉදිරි සාකච්ඡා පැවැත්වීමටද මෙහිදී තීරණය කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ රුවන්ඩාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය පුළුල් කර ගැනීම පිළිබඳවද අවධානය යොමු ඇති අතර ස්වාභාවික විපත්වලදී කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ පුහුණුවීම් සඳහා මෙරට ආරක්ෂක හමුදාවන්හි සහය රුවන්ඩාවට ලබාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. ඩොල සත දහනවේ ඖෂධය ඩොල සත අසූ පහකට වැඩිමිලක්දී ගන්න හදන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ගැන පෙරටුගමින් සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පොබුදු ජාගොඩ විශේෂ හෙළිදරව්වක් කළා. මිනිසා ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකයි දශම හයක් වැඩිපුර ගෙවන්න හදන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙනවා සෙෆියුරොක්සීම් සෝඩියම් කියන එන්නත ආනයනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩ කැඳවීම කරපු ඒ ඒ වාර්තා. මේ ටෙන්ඩ කැඳවීම් වාර්තාවට අනුව මේ සෙෆියුරොක්සීම් සෝඩියම් කියන ප්‍රකට ප්‍රතිජීවක ඖෂධය කුප්පි ලක්ෂ 25ක් ගෙන්වීම සඳහා තමයි ටෙන්ඩරේ ප්‍රධාන කරලා තියෙන්නේ. මේ ටෙන්ඩර් පිළිබඳ මේ තියෙන වාර්තාවට අනුව සමාගම් 6ක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සමාගම් පහක විස්තර මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. සුවිස් පේරන්ටරල්ස් කියන සමාගම ඔවුන් මේ එක කුප්පියක් සඳහා ඩොලර් 7.19ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ටෙන්ඩර්. මේ ලේඛනයේ තියෙන විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඩොලර් 7.19ට ඖෂධය දෙන්නම් කියපු සමාගමත් අතහැරලා ඩොලර් 7.85 ගානේ එන්නත් කුප්පි ලක්ෂ 25ක් මිලට ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්න යනවා. ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 1.6ක් වැඩිපුර වියදම් කරනවා මේ ටෙන්ඩරය හරහා. එතකොට මේක පිටිපස්සේ තියෙන වංචාව ඊටාම පැහැදිලි. අපි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට කියනවා මේක පිළිබඳ තමන්ගේ පැහැදිලි කිරීම වහාම වහාම රටට ඇවිල්ලා කරන්න කියලා තමයි අපිට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට කියන්න තියෙන්නේ. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. Television yeah. අලුත් උපහැරණයකින් දෙසිය හැත්තෑවැනි ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්නට හිතුවේ නේද. මහබැංකුව කඩල පැන්න අර්ජුන් මහින්ද්‍රව අල්ලගන්ට බැරිවුණු උන්දලා චාමර ගුණසේකරව ඇල්ලුව වගේ කියලා. මේ චාමර ගුණසේකර කියන නම හෙළිදරව් කළේ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ. අර අපේ මේ මුහුදේ ගිලුණ කියලා අපි හිතාන ඉන්න රසායනික නැව නේද හෙමක් ගිල්න කියලා පිහිතාන ඉන්න අන නේද. ඕ ආං ඒකට මේ වන්දිගන්ට ගේමක් ගහලා අර ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පණහා කරමේ එංගලන්තයේ කවුන්ට එහෙකට අරගත්තා කියන කෙන ආංයාගේ නම චාමර ගුණසේකර. එහෙමන නේද එලියටාවේ දැන්ඉතින් වැඩිමකට සිංගප්පූරු ගිය අර්ජුන් මහින්ද්‍රන්ව අල්ලගන්ට බැරිවුණ උන්දලා මේ චාමර ගුණසේකරෙක්ව කොහෙන් අල්ලගෙන ඒවිද නේද එහෙම අල්ලගෙනාවත් ඉතින් මෙන්න කැට හොඳේ දැන් ඊටත් වඩා මේ තව ටික දවසකින් මෙන්න මෙහෙමත් හැන්ට පුළුවන් හොඳේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කියලා නැවක් එහෙම ගිනිගත්තා ඒ ඇත්ත මොක දර ගිනිගන්න පෙවුණනේ පෙන්වන අපිත් නේද එවනාට මේ ඒකේ ඒ කියන තරම් හානික රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබිල නෑ නිකන් එහෙම මෙහම ප්ලාස්ටික් ඇට ටිකක් විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ ඒවා මේ මාධ්‍ය මවපු කතානෙ පුතා ඔවර මේ නිකං සෙලවෙන මනස වගේ කියලා කිව්වොත් ඒකත් ඉතින් පුදුමුවෙන්ට පහොඳේ මේකර ඉන්දයානු සාගරයේ මැද්‍යර අඹ ඇට්ටයක් වගේ තියෙන අමුතු ඇටේනේ නේද දැන් ඊටත් වඩා මෙහෙම ඇහුණොත් ඒත් ඉතින් පුදුමෙන්ට පහොඳේ නඩුදාන්ට සිංගප්පූරුව කියලා රටක් නෑ තිබුණත් නඩුදාන්ට බෑ නඩුදාන්ට උසාවියක් ඕනෙනි අධිකරණයක් ඕනෙනේ නේද එතකොට සිංගප්පූරුව තිබුණත් අධිකරණයක් නෑ අධිකරණයක් තිබුණත් නඩු නෑ නඩු තිබුණත් දාන්න නෑ කියලා නේද එහම වුණොත් ඉතින් කලබලවෙන්ට එපා හොඳේ දැන්ඔය එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නඩුව දැම්මද නැද්ද කියලා අද වෙනකං හොයාගන්ට නෑ හොඳේ නැව ගිලුනේ විස්සයි විසිය එකේ මැයි විස්ස තව දින දාහතරයි තියනෙ අවුරුදු දෙක සම්පූර්ණ වෙනවනම් සම්පූර්ණවෙන්ට ඒ නිසා සිංගප්පූර ඔහයාගත්තොත් අන අපිටත් කියන්ට කියලා මතක් කරනවා. දැන් මතක නේධර්මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක පාලකයා. එකැන ජනතා නියෝජිතයෙන් හිටපු උත්තරීතර තැනදි කියපු කතාව එකට එකක් මේ සිංගප්පූරු කතාවගෙන අපි කිව්ව දැන්නේද. රටේ ජනතාව දෙකේ කොලේට දාල කරපු කතාව මතකද. ඒ කතාවට එදා මේ ජනතාවගේ චන්දයෙන් පත්වෙලා ගිය මැති ඇමතිලා අත්පොලසන් දෙමින් මුලින් හුරේදාපු හැටි මතකද නේද. චන්දේ කල්දාල නෑ. කල්දාන්ට චන්දයක් නෑ. දැනට මුදල් නෑ. ඒත් දැනට චන්දෙකුත් නෑ චන්දෙතියන්ට මුදල් නෑ මුදල් තිබුණත් චන්දෙ නෑ මතකදී කතාව නේද. විවාදිල්ුවේ චන්දෙ කල්දානවා කියලා. චන්ද කල්දාල නෑ කල්දාන්න චන්දයක් නෑ. දැනට මුදල් නෑ ඒත් දැනට චන්දෙකුත් නෑ. චන්දෙතියන්න මුදල් නෑ මුදල් තිබුණත් චන්දයක් නෑ. දැන් එහෙම කිව්ව ජනපති රනිල් ජනතා චන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක් නෙමෙයින නේද ජනතාව ප්‍රතික්ෂප කලා පැරදිලා ගෙදර හිටපු කෙනෙක් නේද එතකොට අර චන්දයෙන් පත්වෙලා ගිය අය සතුටු වෙච්චි හිනා වෙච්චි හැටි මතක දොබට නේද මේක එහෙම විකෘති පාලකින් ඉන්න රටක්. නැත්තම් මේ වෙලාවේ මේ රට මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කියලා කටක් ඇරලා මනුස්සයකුට කියන්ට පුළුවන්ද මොලේ යාන්තන් කඳුලක් හරි තියෙන නේද. පළවෙනික ණයගන්නවා. දෙක ගත්ත නය ගෙවන්ට බෑ කියලා කල් ඉල්ලෙනවා. තුන්වෙනික රටේ ඇති දේපල විකුල් ලදානවා. ඒව රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් අලුත්ම ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන ක්‍රමේවේක කියලා කවුරහරි කිවොත් ඉතින් අපි එක පිළිගමු නේද. දැන් ඔය ජාත්‍යන්තර ණය ප්‍රතිවිවහ ගත කරන වැඩේ තියෙනවා නේද. ඒකෙනුත් ඔය දවිපාර්ශය නයහිමියෝ ඉන්නවානේ ආං ඒගොල්ලෝ මේ මැයිවලදී දේශය නය ප්‍රතිහගත කරන්නට කියලා කියලා තියෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැත්තම් අපි දේශය නය ප්‍රතිහගත කරන්නේ නෑ කියලා කෙලින් කියන්ට ඕන නේද. කෙලින් කිව්වොත් අරහෙන් හම්බෙන්නේ නෑ. දැන් මේ දවස්සල ඔය කරන්නේ හොරගල් අහුලන එක. දේශය නය ප්‍රතිහගත කරන එක ගැන ඔය මැති ඇමතිලා කියන්නේ පරස්පර කතා. සත්ත පහකට විශ්වාස නෑ. හොඳේ දේශය නයහිමියන් කවුද ප්‍රධානතම කණ්ඩායම බැංකු ටික. බැංකු ස්වෙච්චාවෙන් මේ ආණ්ඩුවට දීපු නය ණය ප්‍රතිව්‍යහගත කරන්නට කැමතිේවි කියලා හිතන්ට පුළුවන්ද ඈ මොකද මේ බැංකුවල තියෙන්නේ බැංකුකරුවන්ගේ අම්මා අප්පගේ සල්ලි නෙවෙයිනේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් දැනටමත් ඔය වාණිජ බැංකු හතක වත්කම් සොයා බලමින් ඉන්නවලු දැන් රට තියෙන්නේ මේ තරම් බරපතල අගාදයක ප්‍රපාතයක නැව ගිලුනත් බෑන්චූන් වගේ මහවුන්දල සතුටින් එක හරි ඒ අයට මොනවා දැනෙනවාද නේද මොකද මේ අය හොඳටම දන්නවා මොන තරම් විනාශයකට මේ රට අරන්ගියත් මහ උන්දල සිංහලට දඩුවම් නැති රටක් මේක කියලා. හරිද දැන් මෙවර ඔය මහබැංකු වාර්තාවතියනවානි ඒ මහබැංකු වාර්තාවෙන් කියනවා මේ රට ආසන්න වශයෙන් නොදේ සම්පූර්ණයෙන් මේ ඇ ආසන්න වශයෙන් ප්‍රපාතයට වැටුණේ කාරණා දෙකක් නිසා කියලා. එකක් තමයි ගෝටාබේගේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ කාබනික පෝර ජංජාලය මේ තනි මිනිහෙක් ගත්ත තීන්දු හර්ද හිටපු මැති ඇමතිලා බකන්නිලාගෙන ඒ මයිසර් මාරයිසර් නියමයිසර් කියලා අත්පොලසන් දුන්නා. අන්තිම රටට මොකද වුණේ? රටේ ජනගහනයෙන් 140කට වැඩි පිරිසක් අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට තියෙන වියදම් කපා හරිමින් ඉන්නවා. විශ්වාස කරනවද ඔබ? අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට තියෙන වියදම් කපා හරිමින් ඉන්නවා. සොකැමැත්තෙන්. ඒ ඇයි දන්නවද? කෑමට යන වියදම ඉහළ ගිහිල්ලා. මේ தත්ත්වය කවුද පෙන්වලා දෙන්නේ? මේ පාර මහ බැංකු වාර්තාව හොඳේ. පොඩි එවුන්ගෙන් 143කට වැඩියෙන් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. මේවා තියෙනවා ඒ වාර්තාවේ ඇතුළේ ඉදිරියට යන්න. රටේ ජනගහනින් සියට හැටතුනක් කනවා නෙමෙයි ලෙව කනවා. ඒ අයට කැමති ආහාර කන්න ආදායම් නෑ. මේ සියල්ල මෙසේ තිබේදී ජනතාව දැන් බෙහෙතුත් නැති වෛද්‍යවරුණුත් නැති තැනකට පත්වෙලා දුක්විඳමින් ඉන්නවා. ගේදුර ඉඩගඩම් හෝ උකස් කරලා පෞද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සඳහා යන තැනට රෝගීන් අසරණ වෙලා අතරමං වෙලා. කිසිදු නියාමනයක් නැති පෞද්ගලික රෝහලුත් ජනතාව හිත්තුම් මතේ හෝරගෙන කනවා. මෙහෙව් රටේ සෞඛ්‍ය රටේ ඇතුළේ ඇති මාෆියාව තව තවත් හොරාකෑම දක්වා තල්ුවමින් තිබෙනවා. ඩොල සත දහනමයට ගන්ට පුළුවන් පෙත්ත ඩොල සත අසූ පහට ගන්නවා ඇයි ජරාව කොමිස්කන්ට ඕන නිසා හොඳේ දැන් ඒටික විතරක් ලිව්වේ තව ලියන්න මහා ගොන්නක් තියෙන. කොහොමනත් ඉතින් කමක් නෑ සතුටට කාරණාවකුත් තියෙනවන නේද චාල්ස් රජ්ජුරුවන්ට සුභානාගතයක් ඒ රාජාභිෂයකයට අපි වගේ බංකොලු ත්‍රටක ජනාධිපතිටත් ආරාධනා කිරීම වනත් ඉතින් නේද මේ ශ්‍රී ලාංකිකින්ට ලබාදුන්න ගෞරුවයක් කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. උතුම් වෙසක් තෙමගුල වෙනුවෙන් ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් රටවටාසේම ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල සැමරුම් වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබුණා. දැන් රටවටා සහ ලොව වටා වෙසක්. කොළඹ හුළුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානය කේන්ද්‍රුව කරගනිමින් පැවැත්වෙන බුද්ධ රශ්මිය වෙසක් කලාපය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සිය දායකත්වය ලබා දෙනවා. නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරාගේ උපදෙස් මතයි මෙම වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ. මේ කොළඹ නගරේ වෙසක් අසිරියයි. රස කුඩු සහ තොරන් වලින් කොළඹ නගරය ආලෝකවත් වනේ මෙලෙසෙන්. පල්ලිගොඩ තරුණ කැල සහ ගම්වාසින් එක්ව සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනයක් සංවිධානය කර තිබුණා. වෙසක් පොහොයට සමකාමීව ජපානයේ තොච්චිගේ පාරමිතා භාවනා මධ්‍යස්ථානය වෙසක් උත්සවයක් සංවිධාන කර තිබුණා. අද අපිට විශේෂ දවසක් බුදු තෙමගුල සමරන්නට තොචිගී ප්‍රාන්තයේ සනෝනුවර අලුතින් විහාරස්ථානයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. අපේ මාවතුරේ චන්දිම ස්වාමින් වහන්සේ, ඒ වගේම පින්වත් දායක පිරිස මෙයාගේ දුක් මහන්සියෙන් තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල ස්ථාපිත කරලා අද බුදු තෙමගුල සිහිපත් කිරීමේ අද දිනයට යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට තානාපති හැටියට මට ඒ වාග්ය ලැබුණා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර මහමෙවුනා භාවනා අසපුව සංවිධානය කළ වෙසක් කලාපයයි මේ. ඩීඑන් සුරවීර සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති දේශපාලන නීල් සුරවීර සහ පවුලේ සමාජිකයින්ගේ පූර්ණ ධන පරිත්‍යාගයෙන් සංවිධානය කරන වෙසක් මහා බද්දන්සල අද දවස පුරාම කැලණිය පෙතියාගොඩදී පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙය සංවිධානය කර ඇත්තේ දසවන වරටයි. වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ඊයේ දිනේ දවස පුරා දන්සැල් සංවිධානය කර තිබුණා. මේ පෙතියාගොඩ ඩීඑන් සුරවීර සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති දේශමාන්‍ය නීල් සුරවීර සහ ඔහුගේ පවුලේ සැමගේ පූර්ණ ධන පරිත්‍යාගයෙන් පවත්වනු ලබන වෙසක් මහා දන්සලයි. මේ සංවිධානය කර ඇත්තේ දහවන වරටයි. ඊයේ දිනේ දවස පුරා පැවැත්වුණු මෙම බද්දන්සල සඳහා ජනතාව 50000කට අධික පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා. අද උදැසන 10ට ආරම්භ වූ මෙම බද්දන්සල සඳහා මේවන විටත් ජනතාව විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් සිටිනවා. දහවන වරට සංවිධානය කළ මෙම වෙසක් මහා බද්දන්සැල වෙසක් පොහොය දිනයට සමගාමීව කැලනිය පෙතියාගොඩ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ දිනේදී ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සඳහා විශාල ජනතාවක් පැමිණ තිබෙනවා. අද දිනේත් පෙරවරු දහයේ සිට සවස හතර දක්වා මෙම බද්දන්සැල පැවැත්වුණ අතර පස්වරු හයේ සිට හෙට අලුවෙම දක්වාත් දන්සැල පැවැත්වීමටයි සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත්තේ. මෙම බද්දන්සැලට පැමිණෙන ජනතාවට බත්වලට අමතරව අතුර අතුරුපස ලබාදීමටද කටයුතු කර තිබෙනවා. අන්රාධපුර අවකන පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයට වහාම යළි ආරක්ෂාව ලබාදන ලෙස විහාරාධිපති පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රවේදී ධම්මකිත්ති හිමියන් ඉල්ලා සිටිනවා. මීට පෙර ආරක්ෂාව සඳහා මෙහි තිබූ පොලිස් මුරපොළ ඉවත් කර ඇති බවයි උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේකට රජයේ කිසිම සහයෝගයක් නැත්තේ මේ අදාළ අමැතිවරු එහෙට මෙහෙට බෝල දානවා මේක ඉන්න ඇමතිවරු ටික. නමුත් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා ෆොරෙන්ස් මුරකොල දෙන්න කියලා. අද වෙනකල් දීලා නැහැ. ලිපි දෙකන ඔක්කොම මං ගාව තියෙන බොහොම කලකිරීමේ කතා කරන්නේ ජනාධිපතිවරයාට එන්න කියලා නැත්තම් හමුවීමට ඉල්ලුවා. එතුමාගේ ලේකම් ඉන්නවා. සමන්ඒක නායකට කිව්වහම සමන්ඒක නායක මහත්මයා කියනවා කාටද දයරත්නට. දයරත්නට කිව්ව සුජීව අක්කරවත්ත කියලා මිනිහෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ අක්කරවත්තයා කියනවා පොලිස් පොලිස්තුමා ගියාම අලුත් පොලිස්පතිවරයා එනකල් කියලා මේ නියුම් කියලා මං ගාව. ඉතින් බොහොම කඩදාසි. තව ඉන්නවා රැමති කෙනෙක් කවුද මේ තිරාං අලස් කියලා. ඒ ඔක්කොම බෝල දදා යනවා වික්‍රමසිංහ අමිත ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැහැ මේක. ඒ නිසා මේ ජනතාවට මොනවා හරි වුණොත් සම්පූර්ණ වගකීම රජේ බාර ගන්න. ඈ මේ ඉන්න නැති ඇමතුරු සේරම බාර ගන්න. එනකොට මේ පන්සලේ විහාරස්ථානේ වඳින්න එනවා මේ බැතිමතුන් ලක්ෂ ගාණක්. අවසාන වශයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ මේ ඉන්න කැබිනට් එක උඹට එකක්වත් එපා. ඔබතුමා නැදිහත් කරලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න. මේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව දෙන්න පන්සල දීපු චන්ද්‍රිකා මඩන් දීපු පොලිස් මුරුපුල මෙතන නැවත පිහිටවලා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන් වෙනවා ඔබට සුබ රාත්‍රියක් දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.